о гарипов менің яратқан жыршым ол шондай шондай міне татарша сергей лазарев А, шондай ук популяр һәм талантлы юк инде ул няшка әллә нәрсә сөйлисең сен руслан Ice Baking Challenge эстафетасында да катнашты. Сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын Ничек кенә тырышсам да сине оныта uzite Руслан, сен көрдің бе, бұй егіттің тұрбасы гүл ауызында клип бойы. Бәлкі ол профессионал, астыр. Йоқ, білесің бәне шек, ол күш күні ойнай башлады әйме? Ага. Хәм күш күні бола бетім шындай хәлләр, міне, э, тимір әйбірін аласың дағы байдып. Нәрсә? Нәрсә? Нәрсә булды? Нәрсә? Берәр хәбәр килсә әгәр Син яшәгән тарафта Яхшы кәеф белән тулып Кызарып ата һәр таң Ничек кенә тырышсам да Сине оныта алмадым Оскар вручается за лучшую роль второго плана Айвазу Садырову! рахмат рахмат tomoshachilar рахмат ani рахмат ati рахмат orsha oqsha ayvaz sizga klip ushadimi ну klip yarab tura chin aytganda men anda tub rolni o'ynadim men talantli yigit talantli olib boruvchi talantli aktyor men bo'lmasam отстой bo'lar edi ayvaz sadirov Kararlı кім болды бұл? buldu bu? Sensiz yaşı olmağımda anladım. Ruslan kurdun mu? Көз қызға кетер екен. Ильнас Гарипов қыз білән үйде. Ильнас керек ме енді? сен шундай матур, шундай шебер. Ильнас тоқта. Нәрсе тоқта? Себет біліп кірдің мұнда. Әлбәттә белеп, ләкин нишләп бу торалар монда менә бу өч егет? Ха, олармы ни? Таныш бу. Гармунчы, турбашы, барабанчы. Әмисез. Ни яшен диеп сорама Яратам бетә китте Син минем соңгы тукталышым Йөрәк сине үз тукталышым Йөрәк сине үз итте Ни өчен диеп сорама Яратам бетә китте Син минем соңгы тукталышым Йөрәк сине үз итте соңғы тоқталышым Жүрек сені өзі ән Не ешін, деп сұрама Яратам бәтті кетті Сұрама, сұрама Яратам бәтті кетті Сен кім? Илназ Гарипов. абары бір, ақша бар ма? Йоқ. Жоқ. бір, барыбір. 5000 жиып бермәсәгіз, қинап атабыз. Жиып берсегіз, бірге бейбіз. рамиль юққа біз күзлік кидік қиын нешектір білсең иде сен нешік миңа қиын <laughs> рамиль Агдеев, руслан харисов татар продакшн креатив заманча алып баручылар шалтыратығыз 250 101 8